ආයිබෝවන් වනකම් අස්සලාම වලයිකුම් වෙල්කම් ටු තිව යුගා and uh, අද මම uh, කතා කරන්න ආපු topic එක අවිලා uh, මුලින්ම congratulations Mr. Ranil Wickremesinghe who became a president of Sri Lanka temporarily president වුණාට ඒකත් ලොකුම achievement එකක් මම ඒක ගැන තමයි දැන් ඕගොල්ලන්ට කියන්න ආවේ because මම මෙච්චර කාලයක් උදාහරණයක් ගත්තේ KFC owner ව අවුරුදු 65කට පස්සේ තමයි යාගේ දියුණුව කියන යාගේ සක්සස් එක උනේ කියලා. සෝ දැන් මට අද දෙයක් පොඩි දෙයක් තේරුණා. ඔයා පුංචි කාලේ ඉඳලම ඔයා මොකද්ද වෙන්න ඕනේ කියලා හිතනවද? ඒක විතරක් ඔයා ඔළුවේ තියාගෙන වැඩ කරොත් ඔයාට අවුරුදු 73 74 කිනොත් ඒ achievement එක ගෙන්න ගන්න පුළුවන් කියන එකට මිස්ටර් රනිල් වික්‍රමසිංහ මහකුම සාර්ථකක් කරගත්තා යාගේ ලයිෆ් එකේ. සෝ ඒකට එයාට congratulations karan ne pila ikwa so congratulations mr ravi vikramasinghe thank you